Fala, turma. Vamos lá. Turma, vira no meu team aqui. Essa é a verdade pros ultras, tudo bem? Tô espina, tem caralhada tudo aqui, tudo querendo pegar a gente. Carne do outro lado. E eu tô precisando tomar água e comer. Vou ter que me arriscar aqui, galera. Vou ter que, de qualquer jeito, ir pra cima aí. Não sei se eu mato esse filhote aqui da gente. Da gente não, nosso. O foda é se eu for, os caras não vai pegar eu. O cara não vai me pegar. Eu vou ter que aventurar, galera. Vou ter que dar de louco aqui. Quer ver? Vou ter que tomar água. A imagem aqui nas docas é meio ruim. Olha lá, ó. Olha isso, quase ele pega a gente. Ele matou alguma coisa ali. Carcaça é minha, carcaça é minha. Matei um bichinho pequenininho aqui, galera. Mas vou mandar pra dentro ele. Vamos comer, né? Que não é só de PVP que se vive. Matei um zumbizinho aqui, ó. Tá bom. Turminha, deu pra aliviar um pouquinho. Beleza. uma, vou tomar uma... Tomar um uísque ali. Vambora. Deixa eu farejar aqui qual que é a boa. Tá chovendo, galera. Farejar chovendo é complicado. Turminha, só volta de água. Aí, ó. Putinha. É a vidinha é durtinha que vocês querem? Aí, ó. Vou tomar água ali em cima. A gente tá aqui na... Na Pedra dos Ultra. Mas por que, Fialho, Pedra dos Ultra? Porque só fica Ultra aqui na pedra aqui, ó. Se for ver, lá. Tipo assim, é um lugar meio safe pros Ulta aqui, né? Safe na, na meio que na... Nossa, tem o tudo lascado aqui, olha isso. Por que tá sangrando? Por que tá sangrando, galera? Galera, deixa eu apertar F10 e mostrar meu status aqui, ó. Beleza, tô com a tela meio vermelhinha que eu tava, também tava sangrando. Ele tomou uma mordida ali. Turma, o que eu vou fazer? Vou tomar água aqui e vou começar a ir atrás de comida. Tem, acho que tem Dilo aqui atrás. É... Deixa eu ver se estou precisando tomar água. Até que nem tanto, tô precisando mais comer. Meu clã tá ali do outro lado, tá? Tô num grupo ali com o pessoal. Vamos tomar esse rifezinho aqui. Ver se eu consigo achar comida. Tá lotado, cara, de carne tudo mais ali, então... Negócio a gente tem que ficar um pouco mais atento. Morreu alguma coisa aqui, ó, carcaça aqui. E tá dando pra comer. Tá bugado, deve tá bugado. Vou aproveitar que tá bugado e vou comendo, galera. Vou comendo que... Olha que susto, velho. Olha isso. Galera, tô assustado. Tô assustado. Que isso, cara. Ele tá, te... Olha, ele tá tentando comer. Fih, eu vou comer, chapa. O pai vai comer, cachorro. Galera, fica esperto com o Gilo ali pra ver se eles não vão vir atacar a gente, tudo bem? Tofu já 100%. Fiz aquele tinha pra camuflar no mato, galera. Verdão e preto. Tudo bem? Isso aqui dá pra camuflar bacana no mato aqui pra caçar uns outros dinossauros. Eu vou começar a arrumar as briguinhas aqui, galera. Vamos arrumar a briga. Vamos, vamos trazer Discord aqui. Vou pra praia aqui. Que é onde tá tendo todo o PVP. Só que eu vou, eu vou ter que ir tomando cuidado. Porque, ó. Estão vindo os dinossauros aqui. Galera, tá lotado. Tá lotado coisa, a gente vai ter que ficar um pouco mais atento aqui a isso. Ó. Opa, tem alguma coisa aqui, galera. Tem alguma coisa aqui. Já tá aqui, clã. Ó o Tim aí que vocês gostam aí, ó. Rapaziada, live todos os dias, 8 horas da noite aqui no canal, hein? Só chegar e falar, fiado vamos jogar? Partiu. Ixi, olha lá. Espino lá na frente. Aí, quem divide multiplica nessa. Né? Que é isso? Rapaziada, fodeu. Morreu um Dilo pra cá também, olha isso. Chegou espantando mesmo, hein, galera pegou espantando mesmo a carcaça. Os caras querem a carcaça. Beleza, mano. Fica a carcaça pra você. dar amizade, né, galera? Quem divide, multiplica. Essa é a teoria. 2 GB, galera. 3 GB, se não me engano. Só que divide? Divide ou dá uma bocada em mim, galera? O que, que vocês acham? Olha o tanto de corpo, turma. Olha isso. Será que eles dividem aqui? Ah, mano, vou tentar dar umas bocadas aqui, né? Nossa, mano, olha o tanto de corpo, galera. Meu Deus. Mano. Olha isso. Quem que matou isso aqui, velho? Pra matar isso aqui é uma treta que vocês não fazem ideia. Olha aqui. Carcaça, é carcaça é pra tudo que é canto, galera. Tudo que é canto. O DA é assim, você tem que ficar muito atento, cara. Muito atento. Qualquer momento que eu tô comendo aqui, ó. Quer ver na maldade, ó. Passa o dente em mim. Ó o parça aqui do meu grupo, tá comigo. Tá? Haroldo e o Giga estão brabo, hein? Mandar amizade pro Giga. Rapaziada, ele tá meio que vindo no... Esquisito, hein? Tá vindo no esquisito. Eu não, eu não confio muito. Cara, ah, eu, dá mais Uta, mano. Os caras é louco pra matar Uta. E aí, galera, vocês querem que eu passe uma mordidinha nele? O que vocês acham? Se quiser que eu dou uma mordidinha, eu dou. O que é isso aqui? Dilo? O que é isso até do dia? vou passar o dente. Ah, tipo, de, tchau. Bateu um pequenininho aqui, galera. Ele é da sobrevivência. vou arrumar briga com esse Dilo ali, hein? O barulhinho, galera. Fica esperto com o Giga. O Giga está deitado aqui, ó. Tudo de buenas. Galera, tamo comida. Tamo com água, beleza. Tamo full. Agora o que tem que fazer? É briga, filho. Uma briga. Sai mordendo os outros. Olha aquele gelo lá? Vou, vou, pegar aquele gelo lá, mano. Vou na maldade, vou na maldade. Opa, tá vindo alguma coisa ali, ó. Rex que, que é isso? É Rex? E ó, o Gil tá querendo caçar o filhote do bicho ali. O que, que é, turma? Não é Rex não, viu? Será que arruma o banheiro aqui, galera? Ah, fi, não vem não. Não vem não que eu pego você, par. Ó, galera, ameaçando, ó. Até olhar atrás de mim aqui. Três gilo. Olha lá, galera, caçada. Os gilo, os gilo quer pegar. E vão pegar. Mordeu. <gasps> Olha isso. Será que ele vai reagir? Ah, não. Ah, bunda mole, mano. Bunda mole. Ah, parça. Bunda mole. Não falou nada? Olha lá. Correu, mano. Ih, o maluco tá puto, mano. O que é isso aqui, clã? Ah, porra, olha o tamanho do bicho. Vocês acham que eu aguento uma mordida disso aqui, filho? Aguento nada, parça. Outro tinha. Brother. Brother, e aí? Só na mordida, galera. Dá uma farejada aqui, ó. Acho que vai rolar um sanguinário aqui, galera. Nossa, bastante pegada aqui. E ó, cara tá todo na maldade, hein? Ih, estão juntos aqui. Será que rola briga aqui, Tucan? Acho que vai rolar briga aqui, hein? Eu tô louco pra morder esse Dilo, parça. Nossa, eu tô no sangue do zóio pra morder esse Dilo. Será que vai rolar um PVP? que o clã ali que tá ali na frente, o pessoal tá jogando bem calmo. Só eu, só eu mais um. Olha isso, briga. Ah, será que o Gilo vai cantar contra ele? Herbívoro. Na paz. Vou falar se o Dilo do pai não tá bonitão. Vou falar. Dilo não, o Tinha. Oh, tem alguma coisa pra caçar aqui, galera. Resolvi... Olha esse rosnado. Gente do céu. E tá deixa... Deixa rolar um PVPzinho aqui, galera. E aí, vamos matar Dilo? Avisar pro pessoal aqui, ó. Vou avisar aqui. Vambora é matar Dilo, rapaziada. A meta é matar Dilo hoje. Galera, deixa o like aí que eu vou entender que vocês vão querer a parte parte 2, 3, 4 da vida do, do Tim. Acho que o pessoal vai querer pegar esse grupo de Dilo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro adultos e um filhote. Aproveitar fazer uma boquinha aqui, ó. Que talvez vai rolar um PVP. Mas já luta de barriga cheia, né? Rapaziada, eu corro mais que eles. Tá- Opa, olha, olha, olha, olha. Uau. o gelo tá mordendo. Olha isso. Olha isso. Bastante rollback, galera. Bastante rollback. Família de Dilo contra casal. Se eu não me, se eu não me engano, é Acro, se eu não me engano. Dá uma mordidinha nessa carcaça aqui, mano. Mas é carniceiro, nós rouba comida mesmo. É na maldade. Olha isso. We're here. Meu clã aproveita para comer também, né? Os caras não é bobo. Ah, esse Rexzinho tá fazendo aqui. <gasps> Que susto, mano. O que esse Rex tá fazendo aqui, galera? Nossa, turma. O negócio tá, sangu... tá sangrento aqui, turma. Tá sanguento. É isso que vocês gostam, né, galera? PVPzinho, né? Turma, preciso lá tomar água, hein? Preciso lá tomar água. Sujar uma boca de sangue tem que lavar. Tem que lavar, olha isso. O que é isso aqui na frente, galera? Outro tinha também. Outro, outro. Nossa, o maluco criou outro douradão. Tem um ava aqui, ó. Galera, não tô com fome, tá? Não tô com fome. A gente tá safezinho. Galera, não se esqueçam, live todos os dias, 8 horas, beleza? Turminha, tô, tô ficando por aqui no vídeo, tá? Até o próximo. Daqui a pouco tá saindo outro vídeo pra você. Assiste o próximo vídeo aí. Valeu, galera. Tamo junto, viu? Até mais.